اخوان اليوم احنا ان شاء الله آه، على ذراع ثرثار منطقة الزيدان آه، منطقة الزيدان تابعة لابو غريب وجاي نصيد هذا المشروع قدامكم نصيد منه نطلع اللي يخلص واجبه يجي هنا يطلع مال عشاء هاي يعني نقضي وقتنا وصدنا هنا شوية هنا اخويا خلي يشوفون الولد هذا صيد طبعا هسه هذا صيد مال شوس هذا صيد مال شوس هسه وهسه احنا ذابين الشوص مالتنا بالكي نصيد نشوف شو نطلع ما نطلع جرب الشوس اي سمكه جرها جرها جرها جرها جرها جرها هذا هسه طلعناه طبعا ذاك الحجي يصيع عليه خلص السمك مال الشاط هذا اخوي هسه طبعا من الشاط مثل ما تشوفون الحمد لله والشكر شوف هذا صيد مال هسه اخوكم السماك العسكري سرمد عدنان يحييكم من منطقة ابو غريب اليوم شو من الايام؟ اليوم اربعاء اربعاء اليوم السلام عليكم ورحمة الله